Benvinguts al Contrasons. Soc la Mireia, filma el Javi i ara anem a per les tres recomanacions. Farem un viatge d'Austràlia a Anglaterra passant per Barcelona. Arrenquem a Melbourne, amb una banda que sona clàssic. Aquell so britànic de final dels 80 i principis dels 90 proper al twee-pop. Elegància i guitarres rascades. Es diuen pop singles i el tema que us recomanem és All Gone. I ara passem per Barcelona amb una banda que sona entre l'indie fosc i la cold wave lletres i guitarres que no deixen presoners. Són Medievo i el tema que us proposem és Cloaques de Paz. I acabem a les Illes Britàniques en un pantà de tecno gruixut. Fosc, efectiu, brut i maquinal. Són una de les apostes del segell Opal Tapes. El projecte es diu Patricia i el tema que us recomanem és Bed of Nails. I fins aquí el Contrasons d'aquesta setmana. Recordeu que els links que apareixen en pantalla us porten els temes proposats. Fins la setmana vinent.